Det har inte mitt. Fan Ella, fattar du inte att jag kan bli beroende? Ami pressade tungan förra veckan förresten. Man ser ju inte att hon är lebb. Hur ser man ut om man är lebb? Alltså jag vet inte vad du tror du har sett. Lyssnar du inte? Gustav är en jävla tönt. Hur fan kan du inte förstå att jag blir orolig? Den nya säsongen av Strula har premiär nu på onsdag den 13 april.